राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह द्वारा जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाए जाने का प्रस्ताव पेश किए जाने के बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जम्मू कश्मीर में संविधान आदेश 2019 जारी कर दिया है जो तत्काल प्रभाव से लागू होगा बता दें कि ये आदेश कश्मीर में लागू आदेश उन्नीस की जगह लेगा राष्ट्रपति की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि संविधान के सभी प्रावधान जम्मू कश्मीर राज्य में लागू होंगे सरकार ने बताया कि राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद तीन में उपबंध चार जोड़ा गया है जिसमें चार बदलाव किए गए हैं इसमें कहा गया है कि संविधान या इसके उपबंधों के निर्देशों को उक्त राज्य के संबंध में संविधान और उसके उपबंधों को लागू करने का निर्देश माना जाएगा जिस व्यक्ति को राज्य की विधानसभा की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा जम्मू एवं कश्मीर के सदर ए रियासत जो स्थानिक रूप से पदासीन राज्य की मंत्री परिषद की सलाह पर कार्य कर रहे हैं के रूप में स्थानिक रूप में मान्यता दी गई है उनके लिए निर्देशों को जम्मू एवं कश्मीर के राज्यपाल के निर्देश माना जाएगा इसमें कहा गया है कि उक्त राज्य की सरकार के निर्देशों को उनकी मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य कर रहे जम्मू कश्मीर के राज्यपाल के लिए निर्देशों को शामिल करता हुआ माना जाएगा